J'ai laissé passer le soir en rêvant du lendemain comme un autre échappe à toi Comme s'il n'en était rien. Je D'un tout me revient. Comme un cri dans le noir. Dans un silence qui se déchire.